Ah, ma allora ci sei. Guarda che ti ho chiuso qua dentro perché hai fatto spaventare troppe persone, mi dispiace. Chi? Ti vuoi far spaventare? No, no, è una cattivissima idea, fidati. Però adesso che ci penso non è niente male. Dai, mi hai convinto. Andiamo. Thank you mi sto allenando, no, stavo solo dando un'occhiata, e dico, mi è andato la mia Appuntamento? Appuntamento? Oh, oh, oh, oh, non oh, era oh, un oh, appuntamento, era eh, eh, solo, era eh, solo dato da... Eh, come che si chiama? Alle ah, prove di senato. Super Super Super Madonna, ma sei stupido, dai! Eppure ti ho visto che lo portavo Ma l'hai portato via, Ma che distante te lo stavi facendo? Ma muovi, l'ho fatto... Dai, ma muovi? Guarda. Sei sul like. Non devo fare,